Bem, olá pessoal, basicamente mais um short e hoje é sobre o bot removido do Nikos no Xbox. Bem, esse bot se chamava Laurel, que era um bot muito assustador, mas ele foi removido. O motivo no qual ele foi removido é por ele ser uma sketch de um caso policial depois de encontrar dois corpos na cidade de Geneva, no qual um ex-policial foi acusado. Mas bem, esse foi o Shorts, espero que tenha gostado e tchauzinho!